今回はえー、っとですねうんちょっと面白いテーマを、えー、皆さんに、えー、投げかけてみたいと思いますっていうのも、えもし、えロシアと日本がこうね住んでる人たちが入れ替わったらっていう話でね、え今回は、えあなたたちのバージョンですねあなたたちが日本に住むことになったらのバージョンをやっていきたいと思いますね ね、なんでこれをねしようかと思ったというとねあのロシアと日本の人口は非常に、えー、近いんですねこんなにも国土の大きさが違うのにもかかわらずですよ。めちゃくちゃあの近いんですね、えー、日本は1億2000万人あたりですで、えー、ロシアは1億4000万人ぐらいですね 非常に近いのでここはね、え引っ越ししやすいですねでここの2つはね非常に、えー、まあね面積からしてもですね、えー、大きく違うあの2つの、え形というか国を国を国の形をしているので、え変わったらどんな風になるだろうっていう話を今回はしていきたいと思いますじゃあえー、行くよせーのおーうーぎょー はいで、えー、まずですね、えー、1つ目ですね、えー、ようこそ皆さん、えー、日本へ日本へ、ね、ロシアからはるばる引っ越しして、大変でしたね。えー、一つ目ですね、日本はやっぱりですね、あのロシアよりもあの面積が小さいので、ね、えー、国防費が減ります。えー、おめでとうございます。国防費がこれもね、 ロシアっていう国はね、えソ連の時からもそうでしたけども、えその大きさゆえにですね国防費が非常にかかる国だったんですよねうんこれはつらかったでもそれがようやくもうすごく楽になりましたねもう超簡単だよね港も作り放題ね素晴らしいね海に囲まれてるからねうんで、えー、次ですね 郵便が、えー、遅くても5日以内には届く。もうね、アマゾンとかで商品を買ったら、大体ね、もう2日とか3日で届きます。で、えー、それ以外でも自分で買ったものをですね、あのえー、誰かにね、遠い人にね、届けたとしても、もう5日以内には大体届く届きますね。すぐ届く。うん。インフラが、インフラが超しっかりしてるから、ね。で、えー、次ですね。 痩せるねこれ意外ですよね日本は狭いのにねロシアは広いのになんで痩せるんだっていうか言うとですねもう皆さん本当におめでとうございますもうねずっと寒かったよねそうだよね日本はね12月とか1月でもね0度になる日はあんまりないですはいあったかいですね、えー、今日とかもねあのね暑くて汗かきました天気が良かったので夜はね寒いんだけど寒いんですけどねうんうんで えー、痩せるなぜならですねあのねもう雪がもう全然降らないからもう毎日ランニングできますね毎日サイクリングできますね君たちが好きなの電動のねキックボードみたいな毎日乗れるんですよねだから えー、今日はね車じゃなくて自転車で、えー、ちょっとねあの高い自転車で、え通勤行こうかなみたいな感じでね非常に痩せますね自転車でね会社に行ってる人いるんですよ長い時間かかるんですけどねあの健康のために痩せますよどんなスポーツもできますテニスでも、えサッカーでも、えクリケットでもずっとできる素晴らしいね素晴らしいねもう泳げるよ全然泳げる、もう寒いけどね あとね、釣りが好きな人、おめでとうございます。えー、海だらけでございます。はい。あの、釣りの、えー、スポットなんかいっぱいあるからね。うん。あの、釣り好きな人ね、いい釣りスポットを探すみたいな、ね、動画が結構日本で流行ってるんだけどね。もう釣り好きな人にとってはね、日本は非常に楽しい国になると思いますよ。はい。え、次、えー、おしゃれになる。ね。あのね、これみんな 意外かもしれないけど日本っていう国はあの他の国と比べてですねあのの季節がまあまあ多いっていうのもあってですねまあ春夏秋冬でねあのみんな超ファッションが大好きなんですよでやっぱり、えー、おしゃれじゃないと、えー、男性でもねあまりモテにくかったりするからみんなみんなおしゃれになるおしゃれできるんだもん だって寒くないからねそうそうそう冬でもおしゃれなね服着れるんですよねだってこんな服でさあなたの国でね12月とかさあのこれお外でだったら出ちゃったらあの死んじゃうじゃないねびっくりしたよねロシアに行った時 <laughs> おしゃれになりますおしゃれがいろんなおしゃれできますねヒールのブーツとかも全然履きます僕のようにねねもうヒールのブーツいっぱい持ってるから で次ですね、えー、農業ね鉄鋼業ね IT 産業これ楽になりますよね今まで農業とかねもう寒い中頑張ってきた皆さんはお疲れ様ですねもうあったかい服装をそこまでしなくても農業ができるようになりましたおめでとうございますね工場で働いて皆さん暑いとか寒いとかねいろいろあったかもしれないけどもう大丈夫です もうそんな地獄のような寒さから逃れ逃れられますはいね暑もうね寒い時すごい着込むじゃんねたくさん着てで逆に暑くなるみたいな汗かいちゃうみたいなねそんなのないですよ、ね、 楽に合わせてね、IT 産業が楽になるっていうの、これね、えー、IT だけじゃなくてですね、皆さんが YouTube 見るときもそうなんですけど、日本はやっぱりこうね、えー、面積が少ないので、えー、通信回線がですね、早いんですね。ネットが、ネットの速度が速いんです。これでね、もう YouTube 見るときも途中で止まったりとか、あんまりしなくなりますね。よかったね。オンラインゲームがはかどるね。レビューの動画もいっぱい見れるね。やったね。でね、えー、次。 えー、最後ですね、えー、資源がないので、えー、残業時間が増える仕事がいつまでたっても終わらない朝まで働く仕事が増えるこれねやっぱ日本は24時間やってるお店とかもありますので、えー、24時間やってるお店があるということは、えー、それにね、あのー ものをね流通が必要になりますねトラックとかも必要になりますねだから24時間やってるお店が必要だったらそこに商品を届ける人がいる、ね、24時間、えー、サービスを届けるためには、えー、大変な仕事が必要ですし、えー、日本は他の国と比べて資源があまりないので、え皆さん、え死ぬほど自殺したくなるほど働くことになりますいやまあでもそれはしょうがないよなだって あのこれはねえっとねちょっと古いデータかもしんないけどあの49%とかかなあのエネルギーの資源でロシアはこのあの収入を得てるんですけども日本はねその資源ごめんねないないよもちろんないよだから、えー、他国から買わないといけないといけないいけなくなっちゃうんですよねってことは外交とかも非常に大変ですはいね ちょっとでも、あのー、何かあなんていうかな、えー、外国の国に対して強い言い方をしちゃうとねねちょっと関税とかね上げられたりとかね、えー、非常に外交とかが大変になりますし、えー、皆さん、えー、働いて働いて働いて、え地獄のように働き続けなきゃいけないですね自殺したくなる方でねうんうんそれは仕方ないでもまあ ね、日本には、ね、えっ、ー、と、ま、寒くないしな、えー、ビーチもあるし、ね、あのー、まあ、クオリティの高い雪山もありますから、ね、スキーも、ね、えー、スキューバダイビングもできるし、砂漠もあるし、ね、えー、死ぬほど働いて、まあ、死ぬほどたまに、たまにもらえる少しの休みで、えー、バケーションをしましょう。ね。 だから日本ってねハワイにいるイメージみたいなね海外に取られちゃうんだよねということで、えー、もし君たちが日本に来たらどうなるかっていう動画でしたもしあの面白いと思ったら、えー、チャンネル登録と通知ボタンのオンを押してくれると嬉しいですあとあのコメントとかもあったらね皆さんこういうことも出てくるんじゃないかなとかあの面白いコメントがあったらよろしくねということでレビューでした えー、パカパカ